medias uganda ah, mbagala nnyo mwenna mwenna abatulabira wanene uganda emwe nga mukola kyamaanyi nnyo okugamba nti no aa kyana emu yokka yokka gyemubeerako eya online medias uganda kubanga yeba n'abantu abazimba eh, kubanga betwewaayo okugamba aa ah, gwe musongako ne mugamba aa ah, twagala kati era okuwulira ku ddoboozi ya pulezidenti museveni era bambi tujja tindigwa erugendo ah, tumuwandiikire tulewe oba oba natuyita mu state house omanyi ne state house yennaku zino yankokola okuyingirayo obuyingizi bwe kuti aa ah, ah, kuzibu ddala ddala ddala mwena mwena abali eruwero abali ku bomboloodi leero aba bomboloodi mwe mulidde empanga kantandikire emaganjo abali ematugga abali ekawanda abali gwoba omanyi nti oli ku bomboloodi kuno paka ewa obulenzi mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala nyingiddewo ne honalebo jakana sulaimaani nadduli mutabani w'olutabaalo naye nga mbagamba ekigambo eki nti mwe abaagala okulabikako nga nzi e, mweyune aba kaisolo botique endoza nawe mulaba akasaati <laughs> ngendawo obugenzi wali nemugamba aa mpaako kubanga n'omuntu gwe ngenda okuba nga nkyaza e, muntu aba smart honalebo buuza kubakolaakono emedias uganda ate tutandikirawo olunaku luno olwaleero bana onlines media uganda hmm. musanyusi nate okuddamu okuba nti twolesiganyiza obwanga hmm. nga butera obubategeeza nti ne buba enkya ne buba eggulo bayibuli bwesomako ne bukola olunaku olumu naffe bwetu bwe tujja tubeera akasiriikiro bwe kabeerawo eh. tuba tetukyayaganye kubanga ako tekalwanya minya eh. naye ate akasirikiro akalwanya eminya hmm. kojeekali naye akaffe tekalwanya miki minya kale mukyo nja kubebaza entakero okuba nti muwaayo budde bwammwe hmm. ne mubusalamuko ne mugamba nti kulwa online medias uganda hmm. mutabani w'olutabaalo hmm. ate omula nabaako naye gwasiima kale nga bwekitawoomera matama abiri nayinza kulwanga embeebaza kulwa ttiimu yonna ejja ku online medias baba bafaayo okujja ne batuwaayo obudde bwabwe okubaako byebabategeeza ebbanga lye bamalanga byebabategeeza birinako obuufu ekyokubiri bijulirwa ekisembayo ku kyo bikakafu kale ge mawulire aganyuma mu butya butuwanyisiganya kw'ebirowoozo hmm. ne tujjuza ennyukuta katonda gyategeeza danieri nti wange danieri bikka ku bigambo senaakabonero ku kitabo kubanga esa kyenkumi ekiba kinaatera okusembera oba okujja hmm. wagenda kubeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulikola ki hmm. kulyeyongera kyetukola wano bwe nzijja n'empa ebirowoozo ali ku ludde olwo naawe noowa ebibyo kati naye kale nkitegedde naye nze mbadde ŋŋamba bwe nti hmm. awatali kusosolegana naye ekigambo ky'okuvuma kino bangi bagezezaako kiteekawo nti mutabani wa olutabaalo oyo yali badde mbw ayogera bulungi naye avuma hmm. bayibuli hmm. sinze okuvuma kyekiona ndowooza bo kye bayita okuvuma tebakyawula nakutegeeza pozisioni mwoli nga ne bayibuli teyavuma yakuwa pozisioni mulina okugwa mulina okugwa nti omuteeko guno gunaabalibwanga ngaogugwa bamenia kabagwagwa position ene nebalibwanga okuba abasirusiru position ene nebalibwanga okuba abajega position eno yabasekibotte hmm. era yabyawula mu miteeko gyayo hmm. nemanya nti bwe nkutegeeza nti basirusiru mmwe nga mwebuzaabuza bwe bali ategeeza baali bagamba batya be baba manyi ekitufu ne bakolamu ekikyamu gyosiga tebannamu nti ddala esooka hmm. kukola ki kuvunda oluvannyuma n'emeruka mm. kaakati ate ye kyakutunuzaamu nti n'ekyo ky'olaba n'amaaso go ng'okikola ddeyire mm. kikulemye okukyusa otegeere aba takuvumye mm. aba akutadde mu position ey'okutegeera kale mu kyo nja kubategeeza nti ebikolwa ebyekigwagwa byebiriwa twabanga n'abaana mu masomero naye nga ebiisa byabwe nga tebinyuma mutuddeawo ne bawanda mu bannaabwe ekitebakyendaga nti oli musiru obwo bugwagwa bugwagwa kubanga otegeera nekyokoze oba okitegeera otoba musiru nekyokoze kyabuki kati ate ddirwe tugaa nti gundi musiru siru mm. kyekyokulabirako kyenategezeza jje notafiire mm. nemugamba nti anyway kasayi program yetugenda okugendamu mm. nja kubagaliza emirembe gyakatonda emirungi lubeerera katonda bankuumire nokubeerawo nti abawe era nabawonya endwadde enzito okuba okutuusa mu mbeera zammwe yonna gye muli okuba nti tubeerako yadde yaddeko kubanga omulembe gwe tuliko gwakanaayo kyani efugabbi eritutta emyaka 35 mm. tukyalikanayo kyaniko emyaka emeka naye beerayo ng'omanyi wakati webiri okufunako ekimu okwongera natti mu myaka gineetaano mm. naye ng'ate esukka kwa 35 gye twakatwala bwoba badde okaabya kajanja mm. kati olwaliro ogenda kukaaba ebituufu ols singa bategeera ebigambo ebibagambibwa nti bakyalina advantage n'obudde obusobola okukyusa ate suubira obuweweevu hmm. ah, bwato bwabadde honarable jakana sulaiman naduli ah, nga ababuuzako ate kasita ababuuzako bati ah, nga tutandikirawo n'ensonga semasonga zetuyingiza egendo okujja eno mwenna mbagamba ekigambo kimu tuli mu mwezi gwa kuzaaliwa kwa yesu kristo era mbagamba nnyo nti nno merry christmas and happy new year biri abiri e, mu ebiri wabulayo ennaku ntono nnyo okuba nti no tutuuka kolo olunaku mulindw e, simanyi <laughs> simanyi oba ngenda gikwatirawa naye mwenna abaagala okumpita e, musobola okumpita kasaabeeranga ebyokulya ddala nga bireve Uh, ensonga gye tugenda otandika nayo honorable hmm. yensonga ya edf hmm. abantu babuuza osaza otya amagye geggwanga lino hmm. n'ogatwala mu ggwanga eddala galwaneyo mukyo lwaki njogedde bwe ntyo nti omwogezi wa poliisi uh, fred enanga yavaayo n'agamba nti nno bomu ezakuwa bannayuganda emabegako nti bo bateebereza nti abaaziteka bali mu kabinja aka edivu era yensonga lwaki batindize neggendo mm. ne bagenda ekongo okulaba nti no bafutiriza e, omulabe oyo wa edf waliwo ne kavidiyo akabadde katambula ku social media mm. ng'abasajja bali mukuwawula mizinga mm. bali mukwetegeka mm. okweŋŋanga omulabe mm. honalebo jakana sulaimani naduli tutandikirawo omulundi gunaate ogwolwaleero bana online media zi Uganda na te bana Uganda bananga bakiza mu nkola ya federal system mm. era bakiza mu kigambo kya unity in diversity mwanga manji okuba nti buli gwanga lisobola okufaana obwetwaze bwalyo mm. n'okwefuga kwalyo mm. okusooza emisolo kwalyo n'okufaayo okuba nti tuli mu buyungu etugattira awamu mm. mu mm. buwangwa kikumi kumi na kamu kumi na bubiri mbategeeza ebigambo bino nga mutabani w'olutabaalo mm. byonna byengenda okwogera byange ngasa kinoomu ekyo kimu mm. ekyokubiri kyotekeddwa okumanya nti ebigambo ebyange sibi ebisembayo ebbanga lyonna nkibategeeza obugezi sibwomu hmm. hmm. kale mukyo gwavunaana nga bwe twagamba nti bremond gilt okunenya n'okunenyezebwa hmm. faayo nnyo mu kujja kuba obufubo ngaozze mu kunenya jangu na bujulizi ekyokubiri gwagattako ate era naawe jangu ne facti z'otugattako twongere okugazize ku bwongo bwaffe naye mukubagamba ebigambo bino mbagamba nti ebyange si bye bisembayo ate era sinze mugezi asembayo hmm. biri subject to debate nga tusinziira ku ki kuba munna uganda ekyo kimu hmm. ekyokubiri n'okumanya obufu bweggwanga lyo ekyokusatu eddiini kimukkiririza kyakuna byabufuzi ekibiina kimwoli olyeggwanga bwe tuli olwaleero mm. nabwakityo ku kibuuzo ekibuuziddwa mu maaso gaffe nti mm. kiri wase amagye okuva mu ggwanga lyaffe mm. ne gatwalibwa okusala kw'ensalo okulwana ekibuuzo tekiba kyajjakana soma naddo naye nkinnyonnyola lwa kapasite yakuba ndi mutuuze mu ggwanga uganda nabwakityo buli ekikolebwa omudumu ogwange ku kibuuzo ekimbuuzizza goddawa by hirake and principle fold under the law tugoberera ki hmm. obuvunanyizibwa obutta era obukakasa okutambula kw'amagye ekyo kimu hmm. obuvunanyizibwa obuta era n'okuyingiza kweggwanga eddala lyonna ng'abafaganistani bwe bajja wano kyakubiri hmm. obuvunanyizibwa obuta nga tetusitudde wabula eggwanga ne liyambako okwetaba nga bwe twagenda mu south sudan somaliya okulwanirayo nfuna bulungi ne bukeera enkya obuyinza obukkiriza barefugees abamuwanga gatwetodde wadde tuli mu mikago egyawamu egya east africa okuyingira eggwanga uganda nkikuddiramu ebyo byonna byemmenye obuvunanyiza bwa memba ba paalamenti tebuba ku his excellent president as in particular nga yoomu mm. obwo obuvunanyizibwa bamemba ba paalamenti olwaliro gwebuuza memba wa paalamenti ogwe wasinika mu paalamenti akunyonyole yali gyali mukuyisa ekiteeso bwaba teyaliyo yali yewugusiza yali alazeewa obuvunanyizibwa obukola ekyo tebuba ku mukulembeze mu fountain of honors act talina buyinza bwonna mu exceptiono emukkiriza amagye gajja mu ggwanga uganda gatwalawala okujjako palamenti ng'esazeewo ebyo bye twayogerako ne tugamba nti yakkiriza agenda kukola ekkuba eriva muno lijingire ate ligende ne mu kongo mm. obuvunanyizibwa bwa mba palamenti bwabwe twasindika miguya bantu baanikulire wali twasindika bantu webale nnyo mm. kaakati mu kye ekibafudde ate emiguya oba emiyaayu mm. kwe kwegaana obuvunaanyizibwa bwabwe obubalambikiddwa akatundu k'ensanvu mu omusanvu kaba kakasoko bame ba palamenti adera shalbe palamenti nsanvu mu mwenda ne kabaga nti obuyinza obwisa amateeka n'okutunuulira butya government agencies bwe bugenda okutambula bunaasigala mu mmwe buli kyonna kyonna kye mugenda okukuuma ku lw'eggwanga lyammwe bino wammanga obuvunanyizibwa bwetuula jurisdiction kufuluma kwebweru hmm. jurisdictions inside bwammwe ne bukeera enkya ne tuwulira amagye nga gali kongo gagenze kulwana hmm. nga sabe ku mupalamenti seating eyisa kiteeso ekyo hmm. ku tivi abantu bakyale nti tuta amagye oba nedda amagye g'eggwanga uganda tegalina mugaso kubaawo kwago ngaomuntu wawansi abonaabona there is no need lwaki tubasasula badde mu buntu basigale babulijjo nabo batunonyeko ekyokukola naye olwaliro byonna bye bagenda mu nkuwa ekyokugambo kino nga ku lwanga ejjakana nadduli mm. ezo interest ziba za mukulembeze wa ggwanga ezitayamba muntu wa wansi there is no need of uganda okugenda ekongo okugamba nti enoonya ba adf no dwaki mm-hmm. njagala okubawayo ebyokulabirako bibiri sigambye nti directly kyentegeeza naye gwe naawe osalewo mu ntegeera eyiyo bwe twava mu nsiko kinagumu kinana mukaga ne tukomawo waneeno mm. olutwa lwatandika kinana mu musanvu onfuna bulungi olwakkoni mm. n'atandika okutugumbula buli gwe yatugumbula ekirungi yatugumbula beewaabwe ennyukuta gye twali twasaba wano nti obote gwe kyotuusizzaako mm. tusaba katonda akibulukusizeko mu bantu bo baalwana emyaka makumi bayitirivu naye interest eyaliwo yateesezebwa kwabo yali etegeeza kagame nti abaganda bwe tutuuka ebweru mm. tubakendeeza tutya mu magye ne basindika abaana baffe ebibokisi ebyakomaono byalinga byogera mannya g'abaganda abaana abattibwa nga bava lwe kapera byongo olwa koni mm. onfuna bulungi no, no. naye ekyo twali tubuuza gwaliyo mu ntegeera nti his excellency yalwanyisa gavumenti ng'ayingidde ensiko emyaka egi n'agikuulako gali maanyi kyagaabula ng'amaze okuwangula mm. ogwamulemye okukubya kkoni okuvaayo gaali maanyi kyago <laughs> wali walwanyisa gavumenti nga tolina buyinza mm, n'owangula n'okwata n'obuyinza otone twala emyaka makumi ameka biri musa lwatandika kyendinala mu musanvu mm. lwaba biri musanvu gyemyaka aga abiri mbuuza mm. ddala saakasi ye yali atulya emabega mm. kyali kigendererwa ki naawe okimbuulire incident ya Saga mu Eastern Lakwena. Mm. Nibateka mu ebikola bya Lakwena, sala abantu abantu mm. amatu Lakwena wa Bereri mu mm. batadeke bibooze byagala okutya ate ne waffe nga kitunuulira mm. tugamba tutya nti trust tujongere kuno gwe twajja nayo yennanyini ntalo amanyi okulwana kw'entalo naye nga interest yali emabega yali ki bali basubordinati ba buganda buganda ogirekanga eri prevailinga nga tewali ntalo kijja tukalubiza okusobola okutuukiriza interests zaffe twalwananga tuli tuti naye nga interest zituusizibwa ate endala onfuna bulungi na kino kikyuse kya adf hmm. adf tubuuza his excellence the president himself ne minisita we kayindo tafiri bwe yavuddemu ebigambo ebigamba hmm. nti adf yakitamiize kukizza ku ddiini basiraamu naisa ne statement yegamba etya nti tujja kgenda mu madarasa g'abasiraamu ago mm. nebigo bibayita ebigundi byabwe gye basomera mm. bate kokuba bebasraininga abayekera gavumenti eyongere okuterayo supervision enkakali basobole okutunda bute bagenda okugjawo ekintu ekyo naye nga nti minisita otafiire mm. naawe nkusaba busabyo kimuntusizeko ntemusiru talina magezi lwaki mm. kyoba olina okubuzabwe bukeera enkya n'oyogera ekigambo ekyo mm. mbuuza otafiire nga mugenze mukwagala okuyingira kinamugukinamumukaaga kaali kamwa ka pulezidenti naawe kwekennyini bwe mwali etanzaniya notugaa nti mwakola ebikolwa byonna okusula gavumenti yamini nga mukoze ebintu ebyo ngaate mwefudde abasiraamu nemugisikyayise ekyo kimu mm. namba 2 amini okujja kuba n'okugwa ku china interest ya mwenga mugirina era bamwategeze ensonga nga muyingira ensiko babuuza museveni yagamba amini oba yali waaliwo batiyaliwo interest yaffe ey'okuyingira ensiko okulwanyisa gavumenti eyo kwaliwo ekute kwatandika incident yakubba kalulu kakinaana onfuna bulungi olwaleero otafiire nkubuuza ekibuuzo kino kuweyogedde ebyekyana ekito bwe mwali muyingira ensiko saviyo ze ez'abasindika oba seminary gwokyusa ettaamu ogambe nti abasiraamu adf hmm. basiraamu era mu uganda gyemugenda otutandika nokuteekawo supervision enkakali byemasomero gabasiraamu gyetusomeseza abaana baffe nokuba nga tusunsula abaana bogenda mubwaseeka tuluyinza okuba tubasomesesayo butujju njagala kubuuza wajja nga oli mukatuliki bukatuliki bwe bwakusindika okuyingira ensiko kyenukulire kuba tulabe wali gwe wampise nedda yajjangaani mm. nga muntu yajjanga muntu sekinoma nayingira olutalo lwabwe kulwa incident ezaaliwo wano mm. naye njagala kubuuza nammwe abaliyo okusala kw'omusango guno bukere nkya mazima ddala nga museveni avudde ku buyinza nga mwajja muli bawambi buwambi gavumenti eyaliko mwajja muli bayeekera onfuna bulungi n'agenda okuddako nga musiraamu museveni oli mukristaayo atandika okutta abakristaayo nga baliretinga kuggwa okujja nga wali muyeekera dwaki eh, abasiraamu balitinga ku adf jamiri mukulu yali wanene wano kugundi ku aluwa paaka ngaabulira njiri mm. yasiramu kaddi ku sipiidi nokgende bwera okusoma ebitabo agambe nti yali alwanira basiraamu bwe gutaba mutego gwe gumu ogwaliwo mu kinana mugumu kinana mukaaga kagame gwe yaleeta tugenda kendeza tutya abaganda bano nga tufulumya ebweru oba nakyo kize pulaani eyo yakutunuulira butya bwe tukendeeza abasiraamu n'obusiraamu mu ggwanga uganda hmm. kitawe muli bato buto babirowoozo kale kyenagambye nti ojje n'otafiire hmm. entegera ye musiru muto wa birowoozo tetukulembesa ekyo ngaoli minisita bw'obanga savyo si ze zakusindika kubanga omulimu gwa savyo gwe guliwa kwe kusunsulamu agenda okuba saabadinkoni agenda okubeera revuland agwane kibwa kyo bwa bishop gwebu walio jjo kuinga chana mugumu chana mukaga mwaiteyo nga byabasindika uli government ADF basilamu nokufunda amasomero gafagali wanaga umeya neze eh, amasomero gasomeso busilamu bayinzo kuba twiningira yo bayekira ba ADF chita wentegira yo ntono nyo oyo walaji yakuba teriyo kirala eryo tamiro eriya otafire otafire ddamu oli addressinga ebirowoozo byo nga weetunula mu personalite yammwe mu kujja kwammwe waliwo bakasimu waliyo bashabani bantaliza waliyo nammwe basali musale nga ye akwandanaho kserebu oli eyoweri naye yaga nti nze nali kasimu mukwagala okwono na gavumenti eyo mutuwe ku procedure gye mwayitamu yennyini eyasitopinga ekikolwa kyekimu okenkyoga nti edf mugiteeka ku basiraamu nga wakyaliyo bakasimu abayoweeri museveni niwaberayo bakasimu bashabani bantaliza bani be, bashabani mm. babantaliza peter mm. bamuzika mu kibokisi mukafiiri oyo ne bukeera enkya ne mugamba nti wakyaliyo salimu ng'ate akwandanako serebu abo temubasuubira kutega bbomu temubasuubira kuba nti gye bali abafaanana nga tebalina shahada naye ng'ate be bakasimu oba mmwe temukyawula wakati w'ebibiri okwawula eddiini n'amannya n'obuwangwa bw'abantu abawarabu okuba abatemu n'okuba ababi ekyo kyabwe kya butonde kyovula nti eddiini yabakkiramu naye tekyategeeza nti busiraamu bwo bwabasanga kubaluŋŋamya kuva mu kyebalimu tekyategeeza nti obusiraamu bwe bulagira ekyo namba two hmm. bangi nga bwe mwetuuma amannya gammwe nti nze kasimu nze abudalla musenero hmm. nze gundi amannya ge mwayambala ago nga bwe mwagambala nga temuli basiraamu ate weewunye waliyo abuwarabu nga balunda n'embizi si basiraamu era banywa n'omwenge gwabwe mm. ekyo tukigambe kutya mwawule okukkiriza kwa katonda mu mannya n'okukkiriza kwa katonda mu pasonati z'obutonde oba obuwangwa kyembuuzi otafiire mu bujega bwe nti gwe wali oyingira kinamugukyenamukaaga saavyo ze zaakusindika wagendayo nga mukatuliki abaffe bamu naavaayo nammwe nga obukulembeze mumaze obubuvaako batandika okubanoonya mu nnoonya y'emu nti musavi ono yali mu katuliki mm. batutulugunya wano nga bali mu buyinza n'omusambu alikwata entebe atandika okunoonya bonna abajja mugolirawo nti mwali bayeekera ah. ee eh, lwaki ogusalira munno hmm. ombuulira mbujje nombera bantegeeza mbujje nomukambwe hmm. mbwosaza akagwawo wateekeddwa okumu bukambwe ajje nze kwaffe ku kyalo kwensiiba ajje sinako bwabo benyiza kutyamu yadde n'ogwo bw'oba ozze nabujega nga byakwambala byoyamba ebyokolobagalako ebyokwanisa by'oyambadde hmm. nga tokulembeseza amagezi mu biki byossaawo ani yabatuma okujja mu bifo byemutajyamu kubanga mulakulembeseza butategeera wakati w'obutegeevu bwe bugwanira novamu sitatimenti eyo gundi otafiire nti basiraamu hmm. tugenda kuteekawo sala supervision mu masomero gaabwe mbuuza mwatega bomu mu nsiko mwali basiraamu mwatta kinamugukinamukaaga basiraamu abo oba bwe mwayambala bamanya g'abakasimu nga his excellent president abo we bafirst suspect mu ggwanga lino lyennyini okutandikirako abaaka amafuregi nga nga bakosezza amannya agatali gaabwe okuswaza eddiini esigalidde kitawe museveni gwe musookedde okukwata naawe kenyini bwe wali waliambala naawe nabasigadde nga shabani bantaliiza hmm. bajje nosali musale amannya sigaabwe ga busiraamu twakitwala kubanga obusiraamu bugamba tutunuulira mwoyo nanzikiriza simanya nsobola okubeera peter nga ndi musiraamu eddiini yaffe bwe siperinga hmm. shahada kasita ogikkirizamu nti nzikiriza mu katonda omu nga ne mukusembayo okwe omubaka we ye muhammadi peace be upon him kiwedde oli musiraamu namba tujulize empaji esatu nti zirimu ettaano oteekeko n'ez'obukkiriza omukaaga omanye nti obwo busiraamu ojja kuba omaze okubujjula obuweereza bw'obusiraamu nti babuuza mwatunula mu hadisi za mubaka oba mwatunula mu kulaani ne mugyetegereza sala ng'erina weeragirira nti omusiraamu yenna alina kuba mutujju kubanga bweoba onoovunana omusango osinza ku constitution na principo za ddiini eyo byegoberera mulimu obutujju nga Museveni bwe yakenkuka ennyo ebitabo by'obusiraamu nabo be yatuma n'otafiire mu bugwaga bwe ettamiro lya jjana lyo n'aga nti bwe twatuna mu nsonga eyo twagenda okitumya nga obusiraamu bwe twasoma kulaani yaabwe mm. ebaga nti be batujju wayingira ensiko nga yegwe eh, aniyo otafiire peter oba john wali ogenze lwa saaviyo yewakusindikayo wayingirayo ku lwabukatuliki wayingirayo ku lwakutereza kwa ggwanga yayingirayo ku lwakutereza kwa ggwanga gwe kyonga tokyebalaako nawe kyusa ensonga ebaga nti nga naffe obukalutiki bwe twatusindika hmm. bwe tuvangako naaliddako naye atandika otutwetegereza ku lw'eddiini hmm. wano nkubira mulanga ba intelligence council bonna abagituulamu hmm. ne uganda muslim supreme council in particular owekitiibwa mufuti w'eggwanga uganda sheshaban mubajje nti ate ofaananye ekyenyinyalwa kyennyini ku byonna ebikolwa ku busiraamu n'okanula bukanuzi maaso waliwo ekikolwa nga kiteekwa kuba kya lwato byonna ebikolebwamu munyala oli awo tunula butunuzi okulembera busiraamu kikaki mu ggwanga uganda oli naafulumya statement eyo nga leetinga adf ku busiraamu ne mutabwako kiwandiiko kya lwatu nakuvayo ku ekyo muwandike ebbaluwa mu interreligious council ennyonnyole abasiraamu bavunaana ki olwali ebikolwa ebiriwo ne pawulo johni peter bonna gye bali mu ddiini ezigabanyizibwa bakimanyi nti museveni awala n'abasiraamu abuwalanira bunyo bwereere tewaliwo kyabavunaana ate atali musiraamu bw'atuna ensonga eyo n'agiraba ate ggwe omusiraamu n'omunya n'obatika emimwa kiki kyokola ku sipuliimu kiki kyokolayo adf is not at all anywhere erilated to being a muslim eri ddiini bino bikolwa bya buntu eddiini terinaawe onnawe siperingira kweteekako bomu kugyetulisizaako terinaawe ekkiriza bikolwa bya kyennyumi bwe bityo obusiraamu bwe bukyasinze mu layini y'okuba mu bukkiriza okutegeera katonda ne mubaka mu kusemba yookwe nga gunoonya harmony and humanity mu bujega bwotafiire wavudde tugamba mugenda mu madalasa mukebereyo biki nsaba katonda batte nga temuli basiraamu muluzeeko ku mbeera bwefaanagana n'obukaawo bwa katonda kuba muli bakafiiri nnyo abatalina na ddiini mumukkirizammwe ebyo temubyawula butaba bugenda okukeera enkya nga waliwo ddikoyokugaa nti mubwalana busiraamu nga bwe kyaliwo kagaba bwemwateesa ne mugaa nti abaganda tubatukendeza tutya mu masomero tube nga ffe bangi mu bifo ebyamaanyi nga bolaba eh, eh, eh, ebifo bya executive mm. ebifo bya judiciary mm. n'ebifo bya paalamenti mukusembe parliament mukujiza western region yabaka abavayo bali half of the parliament era ebyo byali munteeka teeka yabo teri abivunana kubanga mukyali bato mbuweereza bwe muli vako mugenda tegera nti mwali babise naye mbategeeza ekintu kino his excellent president nawe okitegere lunye nti wakutte wafu otafiire mubadde mulwana biggolirawo mbusima twambadde biwuzi magazini ebino ebyasima bagita batya ezo ebibika sepiti byammwe that decoration okwambala ebika by'emmundu byonna bwokubimanya eddiini kirala ogwo mwoyo ekigambo busiraamu kyakimantukirako temulwananga ku ntalo z'amaddiini yadde ez'amawanga mwali mubyaggolirawo nga mulwanira bukulembeze ekintu ekiyitibwa eddiini nkuddiramu n'obuwangwa mujje nga muduma mpola nkibaddiramu kibaddiramu onalema eddiini most especially abasiraamu wano mu buganda tulabyeko buli kika kya incident tewakyaliwo kipya kyova nti mukadde waffe kitaffe haji nalu yakugamba museveni nti obunotebook bosoma obuli mu masaaga abazungu bwe baalekamu tebulina kye bugenda kugasa okujjako kwennyika tolina kyogenda kukola kipya muzungu kyataakola kakube ku ddiini 1 9 kagwa yali amaze okulya obwakatikkiro ne bamutegeeza ku mulembe gwasse kabaka mwanga nti abasiraamu bano babi nnyo ate era batayirize ate nga obwakabaka mmwe tebuyiwa musaayi tubawa ku kyamagezi nokukola musooke mwejjeeko abasiraamu abo obutayingira mu bwakabaka bwabwe temubakkiriza nakuyala endagaano y'olwendegenda okujja gaali amadiini asatu gaagabana mbuuza kikolimu ki ekiriwo kye mugamba obusamu bukyatuusa ku mmwe tekiriwo hmm. naye bwewaba kaggwa amagezi alwanyise abasiraamu katonda namusasula batugoba muno tufubutula mpaka kijungu tebunyolo kaggwa ne bamulagira naweza batalian yabasirikale lukumi adde agenda kuba basiramu amakumi abiri mu bana abadduka ne batugabira butambala n'ebifo ebira bye twafuna ng'abasiraamu era batuwa wabi wadda ntangawuzi namayirungi onfuna bulungi naye mbategeeza nti osiramu bugagga hmm. naye lukumulana kyenda mu ebiri entalo zimala okugwa press maria moon yali mukatuuki era lupapula lwamu no balutandikawo hmm. yavamu ebigambo ebirungi naga nti kibadde kyakwewuunyisa nti bwe ntunnya obwakabaka bwe buganda ng'eggwanga libadde limu eryawukanye ku lw'amadiini naye ng'ate obutegevu bw'eggwanga lyo n'obumu bwalyo eddiini zizze buzzi gye bali naye nfunye essanyu n'akamwenyumwenyu mu lukumi lwanamu ekyenda mu ebiri entalo z'amadiini bwe ziwedde hmm. nga obuganda bumaze okudda mu nteeko naga nti mazima ddala buganda omwoyo gumu nemmeme mukulwa katonda lwaki yavaamu ebigambo ebyo hmm. yagamba nti bwe ntunulya ebika ebyobwakabaka bwe buganda nga buli kika kyagabana ku nnamulondo n'obuweereza bwakyo na buli hayirake gye bukirina n'obwakabaka bugirina tewali watomeregana munne yadde okulwanagana eddiini esatu zibaleese tutya okutuuka nti mulwanagana namwe mwekka na mwekka bwe bakubaka gwe enkwakwa ng'ali eri gwe basooka okukubira ddala ebibegabega hmm. naga nti yange mbabuulira obutala eh, tusooke tulimizemu tuzzeeyo kamanda amale okujjanja bwe yatuuka e kampala emmengo bamubuuza nti omuwaddi mumuwangudde hmm. naga nti ah, mbabuulire agali kuba omuwaddi gali bamadda tusooke tumuze ennyagwa ontegera bulungi nakino bwe kifaanaga n'otafiire nga tonnavaamu bigambo byakyana kito okubanga oli wa luuzi nnyo entalo z'amaddiini temuzimanyi emyaka asatu muetano gye mwakafuga temulina zirozaako buganda yazirozaako ezimanyi mubuuze ku experiensi bwe twatambula ne bye twafiira byali bimeka eddiini tebagigeraagiranya mu bintu bya kisibu bya byabufuzi bwe muba mwagala kulumba kongo ku interests zammwe mugende Parliament mba mwatswale tulina bikojogo byebiriyo muisa amateeka ge mwagala eddiini mujawule mu personality y'omuntu waliyo balumira moyo nga si basiraamu joseph konya sebaganda be emyaka makumi aga musiraamu ah, nga temwateeka lutalo nti lwa butujju oyo yali mukalufiiri yali musiraamu ah, tiyali musiraamu hmm. ye joseph naye nga tojjassanga joseph nga wa shahada nkugamba nti amannya gaawule Mm. kubuwangwa atena ni dini ozauli mu personalities Joseph Kony mm. bobati mm. yali mu Islam mbuza okutta kwa bajuzi 18 chinana mu mukaga china mu chinana mu mukaga mm. ayabata yali mu Islam ah. buli dini yafuna kubujulizi n'obujembwe bwali bufanagana abasiamu fetu asinga kufuna abantu abadibwa mu bujulizi obo abakatuli kine muddaka protestant mwafuna batono tukiteminge kuki yali kisuicide kakati bino nga mubireeta mugezeeko okutegeera ebyafaayo bisiperinga ki oleme kubeera mu gwago wavujeno otafiire ettamiiro likugwemu obusiramu tabuteekako ttamiiro disisioni nga munazikola sooka obeere soba abantu babasoba 247 mwabavaako mulina ekizibu ekyo omwenge gwakwatidde ogenda okujjukira ngaessaawa nnya zakuyiseeko entegera togirina gwava mu statementi ezo toyawulanga busiramu na kigambo edf tokyawulanga nja kusaba hmm. owekitiibwa baddeko minisita hmm. jeje odong hmm. yali wa internal affairs oyo yayeruka oluvannyuma eyakolaki oba ye yerusi oba yayiruka atya nze simanyi kubanga ate munsiko sibwati bwe yali afaanagana hmm. bwe yali ali mu nsiko hmm. museveni bagenda musinkagana olw'embeera eyaliwo ey'obukyayi bwobusiraamu yali ayambala omuddaali gw'ekikatuli kye je jodongo enkiiko ze mwatuuzanga ne bamuseveni nga mwebali mu hmm. kuba kw'obusiraamu byonna ebyayogerwa wali obimanyi ne bino ebigwawo byali ku mmeeza likewise obote owekitiibwa gubaka monument wano mu seven mm. besu ani benkiwanuka yavamu statement nga obote amaze okuba obuganda nkaga mumusanvu naga nti ebyo byonna obote byakoze twali twamala dobiteka yabisanze ku mmeeza tewali kipya nakino bwe kifaanagana mu bino ebijja bitukolebwako ng'abasiraamu byali byateesezebwako dda naye jjajjaodongo yamanya abantu abo kubanga yali ali naye balowooza nti munnaabwe era bwakoma wano yaddayo ewaabwe soloti n'agenda mu famire yaabwe mu busiraamu museveni kyamukanga n'abuuza gye gyodongo wasiramuka namuka nti asasiramuka busiramusi hmm. ewaffe tuli basiraamu ze naligenda musiko nga ndi musiraamu naga tekisoboka kyamuwaliriza okulinnya akanyimpa kasoloti waba gye gyodongo hmm. agenda akakase ddala kitaye wa gye gyodongo musiraamu ga nti wano obusiraamu tubadde basiraamu emyaka gyonna tetuba nkomu nsonga ne tuli basiraamu hmm. kyekikumya jjajja odongo n'ebitiibwa bye okutuuka ku bwajje nonsuubira if am not mistaken lwakuuma kyama ekyo butebagenda otulugunya obusiraamu kuba ye ali nawanaaveeyo annyonnyola eggwanga nga musiraamu amye ku magulu gaabiri abategeeze nti ekikola kyemukola kya busiro era kya bujeemu omukulembeze tabaamu madiini omukulembeze tabaamu mawanga omukulembeze tabaamu mikwano individual merit yekulembera ku mukulembeze ategerekeka muli bakristaayo abawolu abatalina munantegeera kristo bwe yajja tugamba ti nti okuva lwe yajja enjegereza mawanga zakutukawo tekyali mu efeso teri mu ebulaniya teri mu suuli teri mu ebulaniya fenna tuli ekintu kitya abayimba enyimba muzimba ebbanga lyonna tuli kimu mu kristo tuli hmm. kimu muyimba biki ebyo mama janet museveni asobola okuyimirirawo naga nti nga bwendi omulokole nkakasa nti ddala adf kitegeeza busiraamu his excellence president osobola okukakasa eggwanga uganda ngekyakusudde wano mugenda kulwanyisa adf otafiire natukakasa nti bateka otuna madarasa gabasiraamu ndamukakasa adf kitegeeza busiraamu mubajja ali eri ali mubicepere nakugula bibaasi byakyana kito nasaba kitanga akkirize risaki nali mumaze ogikola ekwatagana ku uganda muzi musipi mu kanso muli banyazi nga bonna abaliyo musaana kusaawako mitwe teri ddiini ngagganga busiraamu teriwo mu uganda wano naye abatukulembera mm. kyenagamba kitange nti waliwo kyetuyita nga bwona ogamba nti obugayaavu mm. kiri somehow somewere related ku bugumiikiriza batonna basobola okwawula nti wano oli mugayaavu bugayaavu si bugumiikiriza mm. kakati nemutegeeza nti nekino kyeggamba kyekiriwa bayimba enyimba abo bakatuki nabakusa naga nti ozaana gwajja munyeri ya mukama ozaanira ddala nekujja kukunakasibwanga lwokulaba okunyenya kwamatabi kuno kunyenyezeddwa kristo ngajja bwe baalaba kitange ngaayingidde mu uganda muzimus mukanso bakirowooza nti oyingiddeyo ogenda kutereezanga bwe badde ofuga mu bitundu ebiraba olwayo chairman uganda muzimus mukanso hmm. yeyali vice eyafa bwe yavaako n'afuuka chairman kigenda kuba kyennyuma ennyo ebbanga lyomaze mu supulimu ku risaaki gyekkoledde eno obutanzikiza kubaako betekawo abantu abo betaaga kugalibwa ku sente zobusiraamu bwetulina obusiraamu bwebufaanagana buli sente zetulina singa buli busiraamu gyebuli supreme ebuzimbidde esomero pa disitulikiti ngaetaddeko omuzikiti netekako na buli kimu ekyetaaga ngaesobola okuzimba amasomero ago okuva ku nasale mpaka univesity pa disitulikiti nomuzikiti gwako esente zetuŋŋanyawo ku supreme obungi bwazo byebakolamu birala mm. mubajje naye wegatta ne his excellent president nobanga tosobola kuvaamu statements teganga zalwatu ensi ezimanye omumunyadde bumunyazi nja kusaba owekitiibwa allah mm. yagan tabakan aun tabak nja kubabala mm. kanwe ku kanwe bwe ziribanga bolaba ensawo yakalo teri hmm. kajja kwegatta kanne waako naye kajja kuggwawo tujja kubala tabakan aun tabaka nsaba allah akuteeke mu lubala lwe bw'oba nga tokyali bwotyo ng'oli kitoletoole otudde butuuzaawo ekisoka mu bajja asosola amawanga gw'olaba oyo musosoze muzibu eddiini byesoma ebyo obuweereza bwammwe nga bamajisi ulema mubadde banyazi nga eddiini mwagitegeera mwewala okuba emiteeka ekkumi gye yayogera nga nammwe mwe muli abamanyi abagenda okuba ebisiki ebyabo baali abagobezi bammwe yimirira ngaomusiraamu mm. ategerekeka era osobole okubaanogaantibrahmatika ya arhama rrahimin bwabanga mungu bwati weyasaze lwaki temugenda n'ebyo eggwanga mulifudde lyammwe otafiire nkikuddiramu hmm. nze nabagamba sinako gwe ntya nebonekangabiriza mukambwe ero jeno atta jeno ajja kukukimako jangu namagezi obaddeko minisita wa justice mm. gezaako okusaba ebigambo oba olina kyeweemulugunya okiteeke mu bbaluwa okiteeke eri mu musango nja kujja i am a lawyer as well secondly what i speak is to on your words nga oli against my words hmm. osseewo era obategeeze nti wetuba tunuulidde ebintu bino ddala adf basiraamu nga bwatugenda nti ogenda kebera amasomero gaffe ne gavumenti ogenda gisaba twetegereze nnyo amasomero g'obusiraamu ddala osobola okuwa justification ekakasa nti obutujju busiraamu obeera tosobola onalep nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi n'okulinda ku abagwagwa bagenda okujja okunnumbagana nti mmwe mbeetegekera nnyo ebbanga lyonna jangu ng'omanyi nti olina kujja n'ebigambo by'amagezi so sigwira bugwizi togwira bigwire oba olina kyobuuza osobola naye byebyo byange Ah, bwati obwabadde onalebo jakala naduli eh, ndowooza ajono kahinda kahinda yeah. kahinda otafire ah, ndoza ka message ko kakutuseko bulungi eh, nekabanga tekakutuseko lero kimanyero ina abaana ka message ako bajja kakuhereza bulungi ona le bagambye takutia naita gambye atoje na mundu wapata kutia ah, agambye nti akagiri naye je yasoma okuba loya jangu mweku mwetwalire mu bitabo tudingane omulundi ogunaba guddako ate mubere bulungi ah, mweraba